أقدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلى الصلاة على النبي محمد آمالنا بين القبول وردها الصلاة على النبي محمد لا إله दे solawat doh nyona sapora akira jenatusa de Allah seko besa tor etet sepanga porang إله لا إله sen barokana dari enora ajo uh,